pasrahanku ma Allah ternyata hesek hayang pasrah sa pasrah pasrah nakuma Allah hesek de na ras la-ula pasrah nana ni pasrah urusanursan rizki Ka darah uran can bisa segi orangrang ngaji baik punya tapi tidak bisa kumuunu ngaji pengan <laughs> <laughs> jeman kurang pasrah lu ketenangan mantaphati asoma istimewa di zaman Anjnya jadi panutannya ujangan Anjna ngaca karena ucap cinctingkah lanttarannya nama guys bisa pasrah ke Gusti Allah bahasa pasrah ya bahasa orangrang bahasa kita matawakkal tak bisa be orang ngomong tawakal tawakal <laughs> dan praktek na kal terpraktek naya Allah seji tadi tingkat aya tilu hijitawakaljanggura naiktik solihin Wal taslim naik day kalautaf orang bisa ngomong na doa dihesek jasa praktek ditanya Kihati masom bisa tenang Ki hirup bangun uh masalah bogara rahasia na Hai ceknya na bogara rahasia sadar obat perkara hiji boga kasadaran bahwa rizzky nukula wajinting kukumahage mualkubatur Hai lamunkula nukula baik kaj aja di kota di kampung di gunung tete nukulaman nukula baik lamun eteta Riki guys diatur kugusnya Allah nukula mualkubatur aduh <laughs> tenang ngomong mengen bangunan hukum tetap nu baik nu lain tetapnyanya jangan ketenangan urang tawakal tuan Allahwalawala pasrah diri ka Allah orangmatiday atau upaya diatur kugus di Allah orang tinggal sadarma jeung praktek data nu hese bisa etak beta hiji merdeka orangrup merdeka tak orang hirup <laughs> modal kurang puluhan juta ratusan juta la urang bagian lain nambahan dan hutang modallan kurang air bagian urangmah arahraya baik contoh Gu Ambbalaya tak tinggal kasada-ra nucan ayaah diurang neangan elmu sadari jangan nyadarkend diri urang supaya orang bener-ben tawakal tua Allah Allah ya Allah Tayatalah hatim asom hebat.